Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pagi hari ini begitu saya membuka pintu dan melihat pohon suji di halaman rumah ternyata berbunga karena apa? ya ya mudah-mudahan tanda balik warna bagus pohon suju ini sebenarnya sudah tumbuh bertahun-tahun ya teman-teman di halaman nanti nah baru kali ini berbunga dan saya pun di pertama kali ini baru tahu bahwa bunga pohon suji itu begini bahkan baru tahu kalau pohon suji itu ternyata <laughs> berbunga Nah, seperti ini bentuk daunnya, teman-teman. Untuk yang belum tahu bagaimana daun suji itu ya seperti ini. Pohon suji ini termasuk jenis suji hijau, teman-teman, atau menurut yang saya baca dari Wikipedia ya, termasuk Pleomele angustifolia jadi termasuk tumbuhan perdu tahunan yang daunnya dapat dimanfaatkan sebagai pewarna hijau alami untuk makanan. Daun suji memberi warna hijau yang lebih pekat eh, dibandingkan dengan daun pandan gitu ya teman dan daun pandan wangi yang merupakan sumber pewarna hijau juga gitu kan. Tapi daun suji itu tidak memiliki aroma ya salah satu makanan yang menggunakan daun suji ini sebagai pewarnanya itu kelepon teman-teman seperti ini bentuk daun batang dahan dan punyanya warnanya seperti apa ya terus agak wangi juga teman-teman terus seperti wangi kening begitu eh, sedikit ada seperti bunga kenanga juga baunya begitu teman-teman tapi enggak terlalu menyengat begitu nah biasanya tercium wanginya tuh pas sore hari biasa di apa ya ditanam sebagai tanaman hias juga sih soalnya emang bentuknya indah gitu ya dan ya bunganya beraroma wangi berbentuk majemuk tersusun karena karangan mahkota bunga berwarna putih kekuningan ya kadang-kadang juga ada persebaran ungu gitu. Ah, ah. Kalau untuk eh, pengobatan ya pengobatan tradisional Asia Timur tuh mengenal apa ya rimpang dan akar sujinya tuh sebagai sumber tonikum eh, yang dipercaya berhasiat uh, eh, mengobati leukemia juga teman-teman. Nah kalau di keluarga saya untuk pengobatan luka dalam seperti lambung, usus, uh, ya seperti makronis gitu ya teman-teman biasanya dan ini direbus sama air tajin dicampuran air tajin atau apa ya rebusan berasan air rebusan beras tuh ada campuran rutin diminum pagi dan sore insya Allah bisa menyembuhkan gitu. atau setidaknya memperbaiki yang luka itu gitu teman-teman Nah, itulah sekelumit cerita tentang pohon suji di pekarangan rumah saya ini, teman-teman semoga ada manfaatnya semoga menambah pengetahuannya saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan semoga teman-teman semua berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan kesehatan sejahtera dan dilancarkan rezekinya amin ya rabbal alamin akhirul kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh